mamela ke isibini ngasinye mosinekwati andithi andithi yithathi ndiyayibuza uba isibini nganye sinekwati ne isibini nganye sineeblocks ezintathu ne mamela ke ndiza kubonisa le game idlala njani Eh khanya iza iza pha kumsa ubonisa abantu. Hey guys. Khaleza khanyista. Jonga ke nazi counter zethu sizazibeka phe deskeni ne. Khanya vala mehlo. Vala mehlo. Fula. zingaphi endizifihleleyo ziyi-two sisebenza ngekhawunti esezingaphi ezi-three ikhona oyibonayo zingabe endizifihlelayo azikho endizifihlelayo zingabi ufihle zayi-three uzifihle zonke khandibonisa ehe uzifihle zontathu okay kogqibela kogqibela kogqibela vala amehlo fula zingabe ndizifihlelayo ziyi-two unyanisile aha jonga ke niza kwenza ke wena nomntu wakho ninikana amathuba ne okay hamba ke bosebenza nosibali eh? ubani uyilahle phi makayikhangele kaloku iphi phantsi makayikhangele khabe ndiba uba nigezanga ndingaphuzi uba nenze kakhe ninzanika niyigcine uba nigezile ndizayithatha ifoni yakho iza yenza uza kucimela ke wena yigame yami kaloku jonga suzifihla apha zifihle zigqume ngeko okay five four three two one mamela kaloku aqhama aqhama mamelani mamela ngubani abizela sesi grade ones mamela uzigquma ezi zinto ngantoni yimazi makabone kaloku makabone soba kwenzeka ntoni very good good girl uyichanile gqitha kaphinda nidlale enye bhuti asizidibanisi nesizifihla ngale nto xa nizilungise nizenze kakuhle bani ikem kabani ngoku okay iza ke sisi qala uvala amehlo